lernen wir daraus? Geh nicht kacken. ich könnte es immer mal trocken lassen. Gerade pünktlich zu dir. Und wir setzen fort mit einem weiteren Flugzeug, im Prinzip fast aus der gleichen Kategorie, zweimotoriges Turboprop-Flugzeug Dornier Do 228 NGU. just getting airborne off the runway now. From Ruag in Switzerland, the Dornier 228 Next Generation, the NG. Dieses Flugzeug hat einen geraden Tragflügel, auch als Hochdecker, ist angetrieben von zwei Propellerturbinen, Luftstrahltriebwerken, hat eine maximale Abflugmasse von 6,4 Tonnen und erreicht 436 km/h. High Wing Design. a utility transport aircraft capable of being used for a vast number of missions and types of activity, powered by a pair of Garrett TPE 331s, each producing 720 horsepower. Die beiden Garrett Propellerturbinen Luftstrahltriebwerke leisten jeweils 720 PS Wellenvergleichsleistung Seit 2003 versorgt die RUAG Schweiz AG alle fliegenden Dornier 228 weltweit mit Ersatzteilen und in 2007 hat die RUAG begonnen, die Dornier 228 wieder zu produzieren, nämlich als 228NG mit verbessertem Triebwerk, mit anderen Luftschrauben und vor allen Dingen mit einer völlig neuen Ausstattung des Cockpits. Kein Uhrenladen mehr, sondern ein sogenanntes Glascockpit. Now in 2003, a famous Swiss aircraft manufacturer RUAG, they're also responsible for such aircraft as the F-5 and the F-18 in Swiss Air Force service. They took responsibility for all the Dornier 228s worldwide that had been built, and in 2007 they began to produce the 228 next generation. Not only new engines, but new propellers, much quieter, as you can hear in this slow pass. a full glass cockpit and a great deal of the airframe now made of modern composites. Insgesamt flossen jedoch über 300 Verbesserungen in die Produktion der 228NG ein, sodass das Flugzeug weiterhin für einen sehr umfangreichen Aufgabenbereich zu verwenden ist, als 19-sitziges Passagierflugzeug im Zubringerbetrieb, als Überwachungsflugzeug mit den vielfältigsten Sensoren für die Umwelt- und Meeresüberwachung ist dieser Typ jetzt auch seit mehr als 20 Jahren in Deutschland beim Marineflieger Geschwader 3 in Nordhorn im Einsatz zur Überwachung der Nord- und Ostsee. There are over 300 differences between the new generation aircraft and the Mark II, if you like, of the Dornier 228 from the original aircraft, capable of carrying a wide variety of sensors and used throughout the world, not only as a passenger aircraft, but also here in Germany as a maritime patrol aircraft, and particularly a pollution control aircraft. Very important in this day and age as well, you know. spotting oil slicks before they hit the shore and cause all kinds of damage. Gut zu erkennen jetzt hier beim Vorbeiflug die spezielle Formgebung der Tragfläche, eine Entwicklung von Dornier, mehrfach gefeilte Vorderkante der Tragflügel, wie sie inzwischen auch an vielen anderen Flugmodellen zu finden ist bietet hervorragende Langsamflugeigenschaften, war ja immer eine Spezialität bei Dornier. Ja, weil das Personalschiff tut schon noch und wenn wir jetzt nach Osten schauen, also nach links, rollt bereits auf die Bahn eine ganze Formation von Flugzeugen, unter anderem die Douglas DC-6B. Ein absolutes Highlight heute ja, am Himmel über Berlin.